Cocinamos a fuego lento tortilla de patatas con cebolla. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite y añadimos la cebolla que la hemos pelado, lavado y cortado en láminas. La dejamos que se dore un poco porque terminarán de hacerse en la olla cross pop. lavamos y cortamos en trocitos nuestras patatas, como normalmente hacemos como si hiciéramos una tortilla normal. Cortaremos por supuesto todas nuestras patatas. Le ponemos sal y añadimos nuestra cebolla, que ya la tenemos hecha junto al aceite. Es el único aceite que va a tener nuestra tortilla, o sea que va a ser una tortilla muy saludable. Mezclamos. El papel de horno vais a utilizarlo mucho en la olla crospo, así que atento a este truco. Cogéis y mojáis el papel de horno y así vais a forrar mucho mejor nuestra olla. Añadimos las patatas junto a la cebolla y extendemos por toda la crosspop. Tapamos con un trapo para que absorba el vapor y no goteen las patatas. Ponemos a temperatura alta y dos horas y media después, este es el resultado. Nuestras patatas hechas. En un bol ponemos nuestros huevos con un poquito de sal y batimos. Lo añadimos en la acrospos donde tenemos las patatas y mezclamos. Tapamos de nuevo con el trapo, con nuestra tapadera, ponemos a temperatura alta y una hora después este es el resultado. Si queremos que la tortilla quede menos hecha, lo hacemos solamente a media hora. Mirad, solo tenemos que sacar nuestro papel de cocina con la tortilla y listo. Apenas hemos ensuciado nada cómo queda esta tortilla por dentro? Pues ahora mismo lo vais a ver. Súper rica. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces lo tienes en la cajita de información.